telah diterima Allah mengijabah di dalam firman-Nya bahwa doamu wahai Musa aku ijabah tetapi tidak saat itu juga Allah mengijabah tidak saat itu juga Allah membuktikan bahwa telah diijabah doa daripada Nabi Musa nah ini hikmah yang perlu kita ketahui bahwa setiap doa ya, itu tidak langsung diijabah ataupun bisa diijabah tidak langsung Allah berikan saat ini Nabi Musa ijabah tetapi kejadian tenggelamnya memang tidak Nabi Musa yakin terhadap Allah. Bersudah kaumnya yakin, diberitakan sama Allah ke sana ke sana, diberitakan kemari kemari, nurut apa kata Allah. Dan saat saat di tengah-tengah laut di pinggir laut yang sudah tidak ada jalan lagi, saat itu pun juga ya, umat Nabi Musa dan Nabi Musa tetapi keyakinannya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Dan Allah tidak langsung saat itu menghancurkan Fir'aun. Ibaratnya Allah mengetes keimanan Nabi Musa sama umatnya. Jadi setelah montok di laut, itu Fir'aun kelihatan di hadapannya. Ya, ketika sudah dekat pasukan Fir'aun, lalu Allah perintahkan dengan orang Tuhan Lewat di bulan ini tanggal تعليم وتعليم وتذكر تذكير ونفاد وشفاد والنفى الانتفاء والحث على ما سقي في كتاب الله العظيم وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه لله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صل وسلم وعظم على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المقرمين في مجمع العظيم في هذه الليلة الشريف الأستاذ حاجي شفر الدين إسحاق وثاني رئيس هذا المسجد الأستاذ ناظر والأستاذ أحمد بركتي حفظهم الله بكل حياتهم وأخينا الفاضل المحبوب الداعي إلى الله السيد محمد الباقر ابن إدرس العيدروس وسيد الأستاذ حاجي أبو بكر الجمالية والمقرمين في هذا المجمع العظيم أيضا الأستاذ إسماعيل وجميع الحاضرين مشيه في هذا المجمع العظيم اللهم سم لهم بحفهم ويحصرنا ببركة علمهم واتباع أخلاقهم في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الحمد لله kita di dalam majlisnya Allah di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dan tidak lain insyaallah Allah ingin memandang kita dengan pandangan rahmat Allah subhanahu wa taala ingin memandang kita dengan pandangan taubat Allah Ta'ala ingin memandang kita dengan pandangan riba Dengan pandangan kasih sayang Sehingga tidak satu pun di antara kita pulang dari majlis ini Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki zahir dan batin kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki ihwal keadaan kita Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit kita Baik penyakit zahir, penyakit batin Penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak Yang akan atau yang belum Ya Rab mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah dan wabah Amin Ya Rabbal Alamin Tidak cuma untuk kita kepada seluruh muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dan khususnya di Kuala Tungkal ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan amin ya rabbal alamin sebelum Al-Fakir minta maaf atas keterlambatan kedatangan dikarenakan tadi kita tiba di Kuala Tungkal ini menjelang maghrib kebetulan semalam di Bogor itu majelis rutinan eh, semalam majelis rutinan seperti biasa setelah majelis kita kebiasaan nemenin tamu itu kalau kita sudah nemenin tamu pantang mundur pantang nyerah kalau tamu datang kita pasang senyuman kalau tamu datang kita tanya apa hajatnya, apa kebutuhannya, kita gembirakan. Jangan pernah kita pasang muka ngantuk, jangan pernah kita pasang muka lelah, gembirakan tamu kita sebagaimana daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyuqim daifah barang siapa orang dia ngaku beriman pada hari akhir dan di hatinya terdapat keimanan maka tandanya orang yang beriman apa dia akan memuliakan tamunya siapapun tamunya itu kita kebiasaan diajarkan guru-guru kita, orang tua kita itu. Kalau tamu datang ke rumah kita, ambil kabar Rasulullah bilang tamu datang itu bawa rizki. Tamu datang itu bawa rizki. Jadi enggak ada cerita tamu datang ngerepotin. Enggak ada tamu datang nyusahin. Tamu datang itu bawa rizki. Dan tamu enggak pulang dari rumah kita. Melainkan mereka membawa pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah tu sedih kalau di rumahnya enggak kedatangan tamu. Nabi tu gundah kalau di rumahnya enggak ada orang yang bawa hajat ke rumahnya. Begitupun keluarga beliau, begitupun para sahabat beliau dan begitupun orang yang berjalan di bawah relnya Nabi besar Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi, orang yang mengikuti Nabi, orang yang meneladani Nabi, itu adalah orang-orang pantang menyerah sama tamu siapapun tamunya bagaimanapun keadaan tamunya tetap dia muliakan itu kebiasaan di rumah Habib tuh insya Allah yang pernah ke Bogor apal itu kalau orang bertamu insya Allah sampai adzan subuh Namuk sampai azan subuh. Kadang ada juga habis salat subuh berjamaah masih nyambung, ngobrol, ngebahas apa segala macam ya, sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah keburu. Belum tidur tu. Eh, belum tidur. Alhamdulillah sampai di Jambi kita silaturahmi, silaturahmi. Habis kita silaturahmi berangkat lagi ke Kuala Tungkal. Eh, dapat tidur barusan cuma satu jam di mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat tapi Allah kasih sehat itu yang paling berkah ya Allah kasih sehat Allah kasih nikmat Allah kasih keselamatan Allah kasih kenyamanan wa insya Allah kelelahan kita akan digantikan oleh Allah sebagai kebahagiaan besok di surga amin ya rabbal alamin nah, ini terlambat datang barusan apa siap-siap dulu nah, ha, rebahan dulu mandi dulu nah, ha, baru datang kemari jadi Allah meminta maaf kepada antum mudah-mudahan antum membukakan pintu maaf sebesar-besarnya Wah ini malam insya Allah kita begadang. Ini malam insya Allah kita ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh? Mau ngaji sampai subuh? Benar. Ya, <laughs> Fadal itu ngaji sampai subuh. Ini mau pulang. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nggak kerasa kita udah sampai lagi pada bulan Muharram eh, setelah sebelumnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kemarin Ramadan kita sibukkan ibadah kita di rumah masing-masing. Kita memakmurkan rumah kita menjadi masjid. Masjidnya di rumah, musalahnya di rumah, peribadahan di rumah kita lakukan dengan khidmat. Eh, namun insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tak kerasa kita masuk bulan Muharram. Eh, Ayo, wabah di mana-mana. Wabah di mana-mana. Penyakit di mana-mana. Ya Rabb kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala menjauhkan kita dari bara wabah dan musibah. Dijauhkan keluarga kita, istri kita, anak, sahabat, kerabat kita daripada hal-hal yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Ini corona subhanallah. Ini corona ini pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruh bagi perekonomian sebagian orang saya nggak katakan semua orang kenapa ada sebagian hamba Allah kaum salihin itu bagi mereka corona nggak ngaruh namun ada yang menakjubkan dari peristiwa wabah ini dari pandemi ini itu subhanallah berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak nutup aurat dengan datangnya wabah pada nutup aurat khususnya kaum perempuan ini kaum perempuan rata-rata pada nutup mukanya. Subhanallah. Girang kita lihat deh. Yang kelihatan cuma matanya doang. Iya, yang bukan mahramnya enggak mau salaman. Jalankan yang bukan mahramnya, laki sama laki enggak mau salaman. Subhanallah. Mall-mall tutup. Tempat hiburan tutup. Tempat maksiat tutup. Tempat prostitusi tutup semuanya tutup subhanallah kita kayaknya nikmat banget ada satu ulama majidup di Hadramut itu ketika datang wabah corona dia berkata marhaba ya corona selamat datang wahai corona ah, ada enggak orang doa begitu selamat datang wahai corona ahlan bikum saya ucapkan selamat datang wahai corona terima kasih corona yang maksiat pada takut yang pada buka-bukaan aurat pada nutup aurat yang tadinya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dia jauh tapi sayang katanya sayang mereka lebih takut kepada makhluk yang kecil daripada makhluk yang maha besar Allah Subhanahu wa taala heran kok sama virus yang bentuknya kecil banget bahkan enggak kasat mata enggak kelihatan takut tapi aneh kok kita enggak takut sama zat yang menciptakan segala bentuk makhluk yang menciptuk, menciptakan bala wabah, musibah, penyakit, kesehatan menghidupkan yang mati mewafatkan daripada yang hidup yang menciptakan kita dari ketiadaan yang menurunkan hujan yang menciptakan langit yang menciptakan bumi raja dari yang maharaja Rabbul Alamin kok kita enggak takut? heran ditegur oleh Allah dengan suatu hal yang kecil kita takut bukan cuma Indonesia bahkan sedunia takut tapi heran kenapa kita enggak takut sama zat yang menciptakan langit dan bumi ini Allahu Akbar Ahibah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini hikmah daripada corona ini Kita banyak waktu sama keluarga kita Habib khususnya Habib biasa jarang ada di rumah tapi adanya corona ini Habib banyak waktu di rumah sama istri tercinta di rumah Alhamdulillah banyak waktu kita bakal orang tua kita intinya apa seorang mukmin seorang muslim apabila ditimpakan suatu musibah dengan tengah mereka maka mereka meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mengatakan Ya Allah setiap apapun yang menimpa kami semuanya kecil tapi musibah yang paling besar adalah tatkala kami jauh dari engkau ya Allah. Subhanallah. Musibah yang paling besar itu apa? Hah? Yang paling besar itu adalah musibah ketika kita jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min, min zalik. Ini kita sama wabah takut. Sama penyakit takut. Tapi kita harus tahu ketika besok kita meninggal semua penyakit kita hilang. Orang sakit diabetes meninggal, hilang diabetesnya. Orang sakit kanker meninggal, hilang kansernya. Orang paru-paru meninggal, hilang sakit paru-parunya kena virus, ha? meninggal, hilang virusnya. Tapi ada penyakit-penyakit yang nggak hilang. Nah ini kita bakal kaji nih malam. Barusan Habib Bagir cerita tentang kemuliaan Muharram. Kita umat Nabi ini Allah berikan bonus, Allah berikan keagungan, Allah berikan kemuliaan berbeda dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Bahkan semua Nabi pun mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu Allah jadikan sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini. Kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi-Nabi lain pun mengidam idam dan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Kenapa sebabnya? Berbeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain, ibadahnya ribuan tahun. Habib Bagir pesan cerita Habib Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya. Allah Ta'ala berikan mereka keberkahan umur. Umurnya panjang. Hah? Umurnya apa? Panjang. Itu di zaman Nabi Musa dikatakan dalam kitab Syama'il Akbar di zaman Nabi Musa seorang ibu datang nangis sama Nabi Musa. Aha. Ini ibu nangis datang sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya, "Ibu, ah apalah penyebab kau ni nangis?" dia bilang. "Wahai Musa, aku ni baru kena timpa musibah." Musibah apa nimpa kau ni? Dijawab lagi sama itu ibu, aku punya budak di rumah masih kecil udah meninggal kesian belum nikah belum berumah tangga belum puas ngerasain kehidupan udah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa nanya berapa anakmu umurnya umurnya baru seribu tahun itu anak kecil umurnya seribu ta tahun di zaman Nabi Musa umurnya seribu tahun tuh anak kecil Nabi Musa ketawa. Apa kata ini ibu? Ay, kau ni Musa nak nguyok dia bilang. Ngeledek kau ni. Aku kena timpa musibah kau ketawa dia bilang. Nabi Musa bilang, "Wahai ibu, aku ketawa ini bukan ngeledek. Aku memikirkan di dalam kitab Taurat dikatakan akan datang umat akhir zaman umurnya cuma 63 tahun kalaupun masanya lebih dari 63 tahun itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala di tungkal ada enggak orang yang umurnya 100 tahun ada ada enggak kalau ada pun udah langkah kalau ada pun udah sakit keras udah enggak bisa ngapa-ngapain ini umat Nabi Musa anak kecil umur 1000 tahun bayangkanlah Umur kita ini singkat banget. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan nanti akan datang datangnya hari kiamat. Semakin dekat datangnya hari kiamat, umur tak ada kerasa. Benarlah tak ada kerasa kita ni umur ni? Baru kemarin kita puasa, sekarang sekaranglah Muharram. Perasaan baru kemarin kita ni anak kecil main layangan, nyari cempakul di parit ya. Tak adalah terasa umur kita ni. Tahu-tahu kita udah besar, tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah keluar uban. Ah, tak ada terasa umur kita, makin ke sana umur kita, waktu tak ada berasa lagi sudah. Nabi bilang akhir zaman waktu tak ada berasa lagi. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Masya Allah. Nah itu ibu ketika Nabi Musa ketawa kau ni ngejek wahai Musa. Tak ada nanti akan datang umat akhir zaman umurnya 63 tahun kalaupun lebih bonus itu THR dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab itu ibu? Ya Musa, kalau umur aku diberikan oleh Allah 63 tahun, aku gunakan sekali sujud kepada Allah, aku tak ada bangun-bangun lagi. Sujudnya 63 tahun, kita ni kadang-kadang masuk ke masjid, ha? imam bacain Al-Quran, subhanisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa. Di belakang udah mikir, lama ni kan kau ni macamnya? Salat imam lagi asyik baca Quran kayak lama banget. Baca maulid orang kenikmatan baca maulid betah baca maulid yang dibaca syama'ilnya Nabi aduh ya Allah ini kapan kelarnya ini maulid gak ada kerinduan nama Nabi gak ada zauk, gak ada asar, gak ada natijah gak ada hubungan, gak ada irtibat sama Nabi Muhammad Habib Ali Al-Habsyi dulu sebelum baca belum ngarang simtud durar beliau bacanya maulid tiba itu beliau kalau baca maulid tiba itu dari awal sampai akhir tak ada dari putus-putus tak ada lah disingkat-singkat kenapa gak mau disingkat-singkat apa kata Ali Habsyi? Seakan-akan kau ni tak ada betah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ni kadang-kadang kalau masa muda kita dulu kenal sama perempuan, kita suka sama itu perempuan. Kalau dengar nama dia, senang hati kita gembira. Oh Masya Allah. Huh? Kalau dengar cerita tentang si Fulana, oh si Fulana tinggalnya di sini, anaknya si ini, kelakuannya begini-begini, senang hati kita. Kenapa? Kita mendengarkan daripada orang yang kita cintai. Kalau kita mendengar daripada nama orang yang kita cintai, kita senang. Apalagi yang dibacakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada betah kadang-kadang kita ngaji kadang-kadang ya Allah tak betah. Iya, eh, itu umat Nabi Musa sekali sujud bisa 50 tahun. Sekali sujud 100 tahun. Kok kuat? Ya iya badannya aja kuat. Badannya tinggi-tinggi, badannya kuat-kuat, besar-besar, tenaganya besar. Ah, kita umat Nabi cuma 63 tahun kalaupun lebih bonus. Tapi lihat di Kuala Tungkal ini, enggak usah jauh-jauh di Bogor di Tungkal lah. Anak masih muda dengar kabar beb si fulan meninggal. Ya Allah, kawan kita itu tahun kemarin ketemu sama kita ngobrol bercanda dengar kabar beb si fulan meninggal. Beb si fulan meninggal, beb si fulan wafat. Ya Allah, umur kita tak ada kerasa. Tapi umatnya Nabi, walaupun umurnya singkat, walaupun umurnya pendek, tapi subhanallah Kalau kita mengerjakan satu amalan Allah Ta'ala melipat gandakan Khusus untuk umatnya Nabi Besar Muhammad Umat Nabi terdahulu Bikin amal ibadah satu Dapat ganjarannya satu Ketika mereka berbuat dosa Maka itu amal habis semuanya Tapi umat Nabi Muhammad Ketika dia berbuat dosa Satu, hitungannya satu Satu ketika dia mengerjakan satu sunnah Nabi, Allah lipatkan 70 kali lipat. Orang sholat berjamaah 70 kali lipat. Eh sholatnya pakai siwak 140 kali lipat. Eh safnya rapat berapa? Tambah lagi sama kita 210 kali lipat. Pakai minyak wangi ikutin sunnah Nabi. Tambah lagi Masya Allah, setiap ente meniatkan sunnah Nabi, mengerjakan satu sunnah Nabi, maka terjalin hubungan antum dengan Rasulullah. Dan gak ada gerbang kita untuk sampai kepada Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah, melainkan ketika kalian mengerjakan daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad. Innamal abad yang terkarab ilai bin nafil hatta uhibba. Hambaku siapa? Kita pendosa mendekatkan diri kepada aku nawafil dengan amalan sunnah hatta uhibba sampai aku cinta kepada dia kalau Allah cinta kepada banyak tak usahlah kau ngejar dunia dunia datang sama kau kurik kau sama dunia Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramut pengajiannya tak macam kita kalau kita pengajian sebulan sekali setengah kali Syekh Abu Bakar bin Salim pengajiannya tiap hari yang hadir tak ada banyak yang hadir tak ada banyak Yang hadir cuma 4.000 orang Tiap hari pengajiannya Kenapa tahu 4.000 orang? Karena dia menyiapkan makanan Yang hadir semuanya dapat makanan dari beliau Yang masak beliau Yang ngaduk gandumnya beliau Dibagikan 4.000 porsi kepada jamaahnya semuanya Tiap hari Subhanallah Dari mana beb gandumnya beb? Begitulah orang kalau sudah dicintai oleh Allah Allah Ta'ala berikan jalannya waladina jahadu fina lana hadianahum subulana Allah bukakan pintunya Allah mudahkan rezekinya Allah mudahkan jalannya kalau Allah cinta kepada hambanya jangan cari dunia dunia datang sama dia jangan cari ridha manusia dan apa duli yang diharapkan hanyalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala wah beruntung banget hanya umat Nabi besar Muhammad kalau dia mau mengerjakan sunnahnya na Nabi Walhasil, ni umatnya Nabi dapat pengampunan, umatnya Nabi dapat kemuliaan, bulan demi bulan, waktu demi waktu, banyak keistimewaan daripada bulan-bulan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad. Tapi ingat, Ramadan orang enggak dapat pengampunan. Rajab orang enggak dapat pengampunan, Muharram orang enggak dapat kemuliaan. Apapun yang dia kerjakan, amalan sebagus apapun, ada penghalang. Nah, ini yang bakal kita bahas ini malam. Saya pernah ingatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasannya dosa kita ini sebanyak apapun dosa kita ini sebanyak apapun banyak melupakan Allah banyak meninggalkan Allah banyak bermaksiat kepada kepada Allah banyak melantarkan haknya Allah ketika kita bertaubat kepada Allah pasti Allah ampuni dosanya dalam hadis Al-Qudsi dikatakan seorang hamba yang saleh berdoa kepada Allah Ya Rabbana wahai Tuhanku saat itu Allah Ta'ala memanggil taubatnya lebih wahai orang saleh bagimu aku penuhi panggilan tapi buat hambanya yang dalil Hambanya yang pendosa Yang penuh kemaksiatan Datang kepada Allah Bertaubat minta ampun kepada Allah Apa kata Allah? Fastagfiruh Aku ampuni kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa inna Allah yuhibbut tawabin Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat Maknanya apa kata Imam Ghazali? Orang berbuat dosa apapun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah selama tidak dia menyekutukan Allah. Tapi ingat taubat, kemuliaan, amalan, ibadah, apapun itu kalau hablum minanasnya nggak benar maka itu semua akan terhapuskan. Nah kau, ah jangan nyengir kau. Kita ini kan pede kadang-kadang. Aku rajin ngaji sama Habib. Oh, aku rajin ke masjid aku rajin ibadah, sholatnya aku, oh gobri sama dia, jungkir balik, Masya Allah, baca Quran, ah, hatam, udah. Sehari 30 juz, kalau ada Quran 40 juz, ketambah lagi, Masya Allah. Ibadahnya rajin, ngajinya rajin, ya, yeah. tapi sayang, gak bisa ngejaga hablum minannas, repot urusannya. Ini kira-kira paham gak? Kira-kira ngerti gak? Kita nggak boleh meremehkan dosa kepada Allah meninggalkan sholat nggak boleh benar. Tapi dosa kita kepada Allah sebanyak apapun kamu taubat ampuni oleh Allah. Tapi taubat nggak bakal diampunin kalau hablum minanasnya nggak benar. Imam Ghazali mengatakan ada satu orang hamba soleh. Ini hamba soleh ini kerjanya ekspedisi. Tahu ekspedisi JNE tukang nganterin barang. Zaman dulu nganterin barang gak ada ada dus. Jadi kalau nganterin barang pakai peti. Itu peti dibawa sama dia, isinya apa? Barang yang mau dikirim. Walhasil di tengah jalan dia makan. Habis dia makan, di giginya terselip kotoran. Maka dia ambil itu kayu dipotek sama dia tuh. Dipotek sama dia, dibersihkan giginya. diantarkan paketnya lupa minta ridho sama yang punya paket pulang dia lupa ketika dia meninggal apa kata Imam Ghazali gara-gara sepotong kayu tersebut ini orang menanggung hisapnya selama seribu tahun di nerakanya Allah seribu tahun itu gak sebentar di neraka apa? makanya hati-hati jangan curang rek kadang korek orang ke bawah eh sudahlah kawan aku ridho eh hati-hati coy Kawan kau boleh jadi ridha. Eh enggak, tapi kalau kau belum minta izin sama dia, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, haknya orang kita hati-hati. Eh, maksudnya apa? Hablum minan nas. Imam Ghazali juga bercerita ada satu orang saleh, ahli ibadah, takwa kepada Allah. Tetangganya perempuan ahli maksiat. Tetangganya perempuan penjajah diri, Insya Allah nanti paham deh tuh perempuan malam ya. Ini orang soleh ketika lewat rumah tetangganya tadi perempuan yang tadi ahli maksiat hatinya terbesit biasa setan kadang-kadang pinter Setan ini tidak rela nyimak hambanya yang soleh Makanya orang semakin tinggi ibadahnya Semakin besar ujian dari syaitan Itu syaitan bilang Eh, eh, sini kau orang soleh tetangga kau ini pelacur, ahli maksiat, perempuan gak bener. Makanya orang soleh bilang, Ya Allah betapa sialnya ini rumah. Pasti dia sedang berbuat tidak baik, sedang berbuat senono. Nauzubillah subhanahu min zalik. Kebalikannya, ini perempuan ahli maksiat, dia lewat rumah tetangganya orang soleh. Hatinya berkata, apa kata hatinya? Ya Allah, beruntungnya rumah tetanggaku ini penghuninya orang saleh, ahli ibadah, takwa kepada Allah. Ya Rab, berikan aku taubat, taubatan nasuha. Aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Singkat cerita kata Imam Ghazali keduanya meninggal. Ini orang saleh mau masuk surga disetop sama malaikat nanti dulu. Enak aja itu udah masuk surga aja. Salah aku ni apa? Nah, kata orang soleh ni, aku ni ahli ibadah. Aku takwa kepada Allah. Aku rajin baca Quran. Eh, pede kau, inilah. Pede kau, kau kepedean katanya. Lah, kenapa? Iya, kau pernah ngerjakan satu dosa. Apa dosa kau? Berprasangka buruk kepada seorang hamba Allah. Karena prasangka buruk kau maka kau dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan ahli maksiat mau masuk neraka disetop sama malaikat. Protes juga ini perempuan. Wahai malaikat, kenapa aku disetop sama masuk neraka tempat kau di surga? Bingung. Wahai malaikat, Kenapa aku dicegah masuk neraka dimasukkan ke surga? Aku sadar aku pendosa, hamba Allah yang lupa, yang penuh dengan kemaksiatan. Di akhir usiaku baru aku kembali bertaubat kepada Allah. Apa kata malaikat? Ketahuilah wahai hamba Allah, fa inna fadlullah wasi. Karunia Allah itu besar. Karunia Allah itu luas, gak terbatas. Tempat kau di syurga. apa penyebabnya? Karena kau pernah berprasangka baik kepada seorang hamba Allah. Makanya nih hati-hati. Jawari kita ini hablum minanas ini repot urusan hati yang tersembunyi nggak nyakitin padahal kalau saya suudon sama orang kira-kira nyakitin orangnya nggak enggak orangnya nggak sakit tapi gara-gara hati kita yang kotor kepada orang lain menyebabkan kita terjerumus pada murkanya Allah karena hati kita yang kotor menyebabkan kita meninggal keadaan suul hati tapi lihat apalagi kalau kita kadang sengaja nyakitin orang tak saja melukai hatinya orang. Kalau kita belum minta riba, kalau kita belum minta maaf, hati-hati itu amalan kita terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan wallahi ma fi syahri ila ahli al-asal. Demi Allah, sepanjang aku hidup di dunia ini abin yang ngomongin aku ya Allah aku ridhoin ya Allah yang berprasangka buruk kepadaku memang aku tempat orang yang buruk ya Allah jangan ada satu kebencian di hati kami ya Allah kepada sesama muslim subhanallah hada aulia hada laha wa mudah-mudahan kita amalan kita pas-pasan ibadah kita pas-pasan, sholat kita pas-pasan, modal kita cuma satu berkat kita hadir pengajian. Ya Allah, bersihin deh hati ini ya Allah. Pengen kita bersih hati ini. Pengen bersih hati ya Allah. Yang paling buruk di Kuala Tunggal siapa? Habib Bagir. Yang paling jelek siapa? Habib Bagir. Yang paling gak baik siapa? Habib Bagir. Coba nih hal ditanamkan di hati ente ketemu orang lain ya Allah dia orang Beb boleh bermaksiat kepada Allah Beb gimana Beb kau boleh benci sama perbuatannya tapi kau nggak boleh benci sama orangnya mungkin sekarang dia maksiat kepada Allah besok dia taubat kepada Allah tapi lagi-lagi ini dibidik kadang-kadang saya orang majelis, saya orang pengajian, ngelihat perempuan pakai motor nggak pakai jilbab, ah ahli neraka ini. Hei, eh, emang bapak kau ya? pernah nih yang kau macam orang neraka? Kalian ada laki-laki, maaf deh setengah mateng. Ah, ha, kelakuannya begini begitu. Ya Allah, kasihan ni orang ini. Ah, ha? oh ini ahli takap. takab. Laknatullah, ini dilaknat oleh Allah yang menyerupai perempuan. Bener Nabi bilang kayak begitu. Tapi kalau ente cinta kepada hamba Allah, ente cinta sama umat Nabi Muhammad. Ketika ente melihat orang gak baik, perbaikin. Ngelihat orang salah, benerin. Tapi ingat, memberikan nasihat kepada orang lain jangan dengan nafsu, tapi dengan hati. Mafi galbi halal galab. Apa yang dari hati insya Allah akan sampai kepada hatinya. Pakai hati, pakai perasaan, pakai cinta. Ya Allah ini umatnya Nabi kesian ya Allah sampai kapan dia begini aja ya Allah. Doain. Ajak makan, duduk sini, udah makan belum? Makan udah kenyang makan eh ngaji yuk hadir majelis yuk ini kadang-kadang baru ngaji seminggu ngaji sebulan pulang-pulang ekstrim pulang ke rumah lihat istrinya nah, semalam aku ngaji sama Habib Bagir kalau orang perempuan gak nutup aurat lakinya masuk neraka pulang-pulang ke rumah istrinya dibilang gara-gara kau aku sial gara-gara kau aku masuk neraka tutup itu aurat itu istrinya bukan nutup aurat yang ada gila istrinya Coba lihat bil hikmah wal mauizah hasanah dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik, belikan jilbab di pasar Parit dua. di Parit apa namanya? Eh, ya Parit dua beliin jilbab. Jilbab 10 ribu pulang bungkus pakai kado. Jantung hati, iya sayang kata istrinya ah, ini nah abang kau nak pulang bawa kencil bab? dibuka sama istrinya Masya Allah abang ini jilbab bagus benar cobalah kau pakai dipakai sama istrinya ya Allah kata suaminya pangling aku macam bidadari kau nih wow itu istri kalau dengar pujian dari suami kelapak-kelapak senang girang insya Allah tidur pakai jilbab deh tidurnya pakai jilbab subhan subhanallah nah ini nih jangan ada kita prasangka buruk kepada orang lain jangan ada kebencian sama orang jangan ada kedengkian sama orang Rasulullah menegaskan la tahasadu jangan saling hasud wala tajassasu jangan suka cari-cari kesalahan orang lain wala tabaghadu jangan bikin kesel orang lain Jangan suka buka aib orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling mencintai satu sama lain. Al muslim akhul muslim. Muslim satu sama muslim yang lain dia saudara. La yadlimuhu, jangan kau zalimi. Wa la yaslimuhu, jangan kau belakangi. Jangan kau halalkan darahnya, jangan kau hilangkan kehormatannya. Enggak boleh. Haram. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalim. Tahu tak? apa penyebabnya adawah permusuhan tahu nggak apa penyebabnya su'ul khatimah tahu nggak apa penyebabnya kehancuran apa coba Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan hubbul mata wa hubbul jah pantabi. ini dua penyakitnya kehancuran apa yang pertama jabatan yang kedua harta ini dua nih penyakitnya nih Jabatan namanya harta ini paling balak nih. Ini biangnya balak nih jabatan harta musibah tu ammah Nabi Abdullah bin Alwi al-Haddad musibah yang ammah musibah yang menimpa bahkan di zaman keluarga Nabi besar Muhammad di zaman Imam Hasan di zaman Imam Hussein lihat di mana-mana kejadian begini pemilihan presiden ribut muslim satu sama muslim lain saling caci saling maki polisi ribut sama masyarakat polisinya mukmin masyarakatnya mukmin yang tepuk tangan siapa Yahudi yang tepuk tangan siapa Nasrani makanya Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan dalam hadis sahih al-Bukhari Imam Bukhari meriwayatkan bahasanya risuna alal imarah wa satakuna anha nadama yaumal qiyamah Nabi Muhammad SAW menegaskan bakal datang akhir zaman di mana zaman tersebut orang-orang berebutan sama kepemimpinan dan ingat gara-gara kepemimpinan tersebut seseorang akan merasakan penyesalan besok di Yomul Qiyamah Satahrisuna alal imarah wa wasatakuna anha nadamah Yomul Qiyamah Tu gara-gara harta Ah, Gara-gara jabatan seseorang akan merasakan penyesalan besok di yaumul qiyamah. Wal billahi min zalim. Tapi ingat, kalau datang waktunya pemilihan pemimpin, kita harus wajib mencari pemimpin. Wajib kita memilih pemimpin. Harus, kudu, wajib. Dan harapan kita gimana caranya pemimpin-pemimpin kita seorang mukmin, seorang muslim, Jangan anti juga, nggak boleh. Cari pemimpin yang muslim, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Wajib baik dari pimpinan daerahnya, pimpinan kenegaraannya, wajib kita cari orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Tapi ingat, tapi ingat pesan Habib, ini dikit lagi kita pilkada nih. Dikit lagi pil ada rekam dan ada tegaskan kepada antum sekalian majelis kita tidak mengajak kepada salah satu kandidat bahkan saya haramkan saya haramkan apabila saya berucap kepada antum sekalian mengajak kepada salah satu pemimpin setuju enggak setuju enggak terserah ini prinsip anak ente mau ikut syukur nggak mau ikut ya udah dan Habib Bagir mengharamkan ente golput golput nggak boleh milih wajib tapi ingat dewasa dalam berpolitik dewasa dalam berpolitik eh bodoh kita berantem cuma jalan karena begini doang kan kesian kita Salat kita bagus, al Qur'an kita bagus, ngaji kita bagus, gara-gara urusan kotoran kita mutuskan tali silaturahim. Ini gila namanya Yang tadinya ngopi bareng, enggak ngopi lagi. Yang tadinya nongkrong bareng, enggak nongkrong bareng lagi. Oh, si fulan kelompoknya itu, si fulan kelompoknya itu. Ente mukmin. Ente muslim. Ente udah dibungkus oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang misahin dengan la ilaha illallah. Ente mau lomba main futsal, silakan ngadu main futsal. Ya enggak, habis pulang main futsal jangan berantem. Yang menang menang, yang kalah kah? Kalah. Maka pesan Habib, prinsip majelis kita apa? Gun hadi sabili. Katakan ini jalannya Allah jalannya Nabi besar Muhammad, jalannya para aulia, jalannya para salihin. Ad'u ilallah. Kita cuma mengajak hanya untuk kepada Allah. Prinsip Majlis kita hanya mengajak kepada oh, Allah. Allah, tak ngajak kepada organisasi, tak ngajak kepada hawa nafsu, tak ngajak kepada salah satu kandidat, enggak. Tugasnya ulama mengajak semuanya hanya untuk kepada Allah. Adu ilallah ala basirati ana wa manit taba'ani ala al-huda. Dan mencari petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti siapapun calon pemimpin kita, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih pemimpin yang baik. Allah kasih pemimpin yang amanah. Jadi beda pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar wajar saudara tetap saudara ngopi tetap ngopi ketemu tetap negur jangan kanak-kanak jangan kayak anak kecil gimana mau bawa kita dalam kebaikan kalau satu dengan yang lainnya aja udah nggak akur repot kalau kayak begitu Ayo, eh, ayo yang rukun, ayo yang damai. Sebab apa? Allah nggak nurunin rahmat pada suatu kaum kalau di situ ada yang memutuskan tali silaturahim. Rahim. Yuk, pulang dari majlis ini kita bawa kedamaian, kita bawa perubahan. Ini Muharram, tahun baru Islam kita, perbarui keadaan kita. Ya, yang kita minta kepada Allah, Allah jaga hati.